Takže zdraví a Eduša, chcem sa pri ďalšom pate z Rebondis Basics in Education Learning. Tentokrát tu máme Baby Bodies Basics in Adventures with Friends. Takže ak som to správne pochopil, tak e, tento mód bol takže základ tohto módu vznikol, takže Mistman 12, čo je teda autor tejto hry, urobil an animáciu animačn, animačné série, animačnú sériu s týmito um, vlastne textúrami, ako April Fool's Joke a nejaký typek z toho spravil textúry a potom tento Doi Moder vlastne spravil z toho tento mod. Takže ideme sa pozrieť, ako to vyzerá. Ow! Okej. Hneď <laughs> si... Všímam. Baldy. Toto je asi pôvodná textúra z tej animácie. Ehm, okay. now time for everybody's favorite subject, math! Great job! That's right! Problem? You're doing fantastic! You're doing fantastic! Další You did great! Come here and get your prize! A shiny quarter! baby bow Just click on it with the left mouse button to pick it up. Jeez. Then, when you find something you can use it on, right-click on the object. Problem 1. Pretty. Great job. Good one. Uh-oh. Naštvali jsme malého baldíka. Uh, what? Yeah. Aha, tam je. <laughs> S tými jeho veľkými očami. Som <laughs> zvedavý, jak budú zrať ostatné postavy. Či už to bude... Aha, principál. <laughs> Že či už to bude principál alebo playtime. Goda Sweep. First Prize alebo tá ponožka. Mám taký pocit, že First Price není v tomto mode, lebo um, lebo ho ani nepočujem, ani ho nevidím, takže takže o oh, hej hej baldi, čo to máš, nejakú cerusku, alebo pravítko, alebo nejakú paličku. <laughs> OK, čiže máme dolár a nožnice. Break the That makes me dead! To jak vyzeráš, ty kokos. <laughs> A čo je táto? Citronáda. No. Hm. Zoberiem si... Po, potom si zoberiem aj túto, čo je na stole. Ale teraz chcem... Ok, už ide, už ide, už ide. Už ide. Assume the position. Posunúť za seba. Či tam je náhodou bulík. to som zle spravil. Idem pre toho výsadu. To som nejak dofelil. A, grab. OK. Body, body. Nie. Um, principál sa tam kolo. <laughs> Nejako. Sweep sleep, sleep, sleep! Goda sleep. Nie. Zaujímavá konzera uh, Goda sleep. Sweep Či to bude ale malá metla? Uh, sleep, Sweep sleep! Niečo podobné. Uh, Sweep sleep, Zdá sa mi, že sme stratili iba od Díka Valeho. Čo je dobre. Okay. Kontrolujem, či náhodou nejde goda slip alebo modik. A to je ďalší dolar, čiže máme ďalšiu písadu. Bože, som sa zlákol, že to je Baldi. Principálne strašne ma takto, hej? <laughs> Pamiętaj. Nie. No Gdzie je? Principál, co som ti povedal teraz? Že ma nestraš takto. Lebo si bude myslieť, že ide za mnou Baldy. Malý Baldík. Kde je? Chcem zobrať tento notebook. No, idem peň. 13, e, 5 a 35 Om. Ok, máme 4 notebooky. A tam je náš baby baldík. Tak ja spravím bum, bum. Tak. A idem si pre ďalšiu citronádu s tým, že zoberiem aj tú, čo je na tom stole. Čiže budem mať v podstate dve tieto výsody ako keby. Pom, jedna. A tu je druhá, myslím. Nie, ja som ju zobral. Nevadí. Jaj, to čo som zobral z toho stola, som teraz použil na odpálenie baldíka. Uh, toto je 8, uh, 7, 6, ale um, <laughs> čo si myslíte, že ako keby, ako by vyzeral malý Fosprice? Napíšte do komentárov, čo si myslíte. Arsen si je len taká ponožka malá. A tam je baldík. No, normálne mi napíšte do komentárov. Čo si... Sleep, sleep, sleep! Ježiš, som sa zlákol. Čo si vy myslíte, že ako by vyzeral First Price malý? Mňa napadlo, že chodiace súčiastky, že chodiace súčiastky, ale to by nefungovalo. A musí tu byť bulí, vážne. This is a baby bully. I'm gonna take your cane. I'll take that. It's, it's mine now. <sighs> Inak, rozmyślał som, że predtým, keď som dostal tento počítač, ešte predtým, tak som rozmýšľal, že spravím, že normálne mod na Baldika, že Edward 170 Basics in Educational Learning, lebo je k dispozícii mod Maker. Normálne, že že um, normálne, že je tam ako keby zjednodušený proces toho robenia módu. Tak ma proste napadlo, že spravím Edward Jackson 70 Basics in playing video games and making music No ale potom som na, na to nejako zabudol. Tak mi dajte vedieť, že či to mám skúsiť a, a potom že potom vám tam vedieť, že ako to pôjde. Lebo ten modmaker je stiahnutelný na IQ a počul som o tom celkom dobré veci. Teraz kde je Baldy? Kde je Baldy? Ja ani neviem. Baldy! Kde si? Potrebujeme niečo, kde je. Nič? On ide asi z tejto strany. No jo, on ide z tejto strany. Áno! Lebo ja som išiel... On nie. buď išiel cez tú štartovaciu halu, alebo po prígoda Sweepovi. Hm. A pravdepodobne sa Godasrib zasekol. Ježiš, principálne strašne ma. Bože. Že by som stihol zobrať tento notebook, čo je tu. A ne, ani nie, nestihol. Aha, tá textúra principála je absolútne úžasná. Ježiš, tam je nejaký Boundy. Tam nějaký Boundy a tam sú tie postavy. It's Boundy z Basics Plus. On je tam stále zaseknutý. Koda Sleep je tam stále zaseknutý. Aha. Čo to má Baldi? Detention for you. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Sami patrzcie, to są macyjki namiesto globu są. A są wyki, są wyki, są wyki, są wyki. On ma dostał. Takže na to, že to bol náš prvý run, tak to dopadlo celkom dobre. Dosiahli sme dokopy 5 notebookov za jeden run, čo je priam fantastické. Takže ideme znova na to. Ahoj. Oh, hi. Now it's time for everybody's favorite subject. Good one. Problem two. Nine plus three equals... To, ten topik lat marzyński dostanie. dnes som to dokázal. You did great. Come here and get your prize. Uh, uh, uh, a shiny quarter. To je dolár, nie quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Problem one. Four minus. I can't believe it. You're incorrect. Good one. To nedáva zmysel. <laughs> Joj, bože. Do, do, do, oh. Okay. Body. Yeah. Oh. Playtime. Yeah. sa mi páči, ako play, playtime poskakuje hore a dole. Uh, 16. Uh, 10. A toto bude 35. máme Baldíka na chvoste. Jak sa hovorí. OK, takže... <gasps> OK. Dobre. Máme tu ďalší shiny dolar. Jak by Baldík povedal. Shiny dolar. shiny dolar. J. Fok. Fuk. Yes. Oh, yes. I wanna play with someone. Ja mám nosnice. Let's play. that makes me sad. Nechcem sa hrať s tebou. Počkaj. A, a, a, a, a, a. Môžem si takto? Okej. Okay. musím mieriť priamo do stredu. OK. Nie, nie, nie, sweeping time. Teraz som sa pozrel z okna a začalo snežiť. Akurát. <laughs> len taký malý sneh začal padať. No, bože, toto počasie. Och. OK. OK, mám čas. Teraz. Ja viem, čo spravím. Zoberiem túto limonádu, čo to je. A idem pre ten notebook, čo je tu. A budem musieť počekať. Mám dve výsody. Keď nájdem ďalší dolár, tak budem mať 3. 12, eh, eh, hundred 9, thirty 234. Bum. Ne. OK. Mm. A je blízko. Baldy je blízko. To sa mi nepáči. A už som počul dvere otvoriť. Ako. By sa dá. baby Baldy, choď preč. Nie! Sa mi nejako nepodarilo. Takže toto bol Baby Baldi's Basics in Adventures with Friends od developera menom Doimoder. Takže tento mod ma veľmi pobavil, hlavne kvôli tomu, že sú, tam boli pomenené zvuky aj, aj textúry, aj všetko možné. Takže tomuto modu dávam 5 z 5 za nápad, aj za originalitu, aj za textúry, aj za zvuky, všetko.